Your army or police? Uh, Так, завтра е, буде відбуватися конференція азійський лідер. І е, я вам дам візитівку. Дуже часто. 네, 맞습니다. 내일은 아시아 리더십 회의가 있는데요. 제가 그 회의에서 Це про наш проєкт. Я б хотіла розповісти про філософію нашої фундації, чому ми її створили і за якими принципами ми 어, завтра 어, буде, будуть не тільки представники нашої організації, А, Як і е, більшість е, гуманітарних організацій, ми націлені а, на проєктації стоїть людина. Зараз дуже часто е, використовують е, через ем, цю гуманітарну допомогу. Цімон Хальдон, Кріко, Кююк Хальдон, Хальдон Рона, Нюзлі Для того, щоб дійсно скерувати е, допомогу тих, хто хоче нам допомогти з України, закупили велику роботу для того, щоб допомогти людям з наших деокупованих територій. 어, 우선 어, 우크라이나군이 러시아군으로 발전기라든가 온수 보일러라든가 이런 어, 반향으로 지원을 인해서 수많은 이제 달환 지역에 살고 있는 어, 수많은 우크라이나 국민들은 도움을 받을 수 있는 не мають е, доступу до медичного обслуговування. 이중 시립 병원 같은 경우는 어, 대전쟁이 발발하기 전에 어, 1년에 15만 명의 사람들이 Що велика кількість українців повертається додому. Із е, Запоріжжя мають е, вже повернути собі можливість доступу до цієї лікарні. Фінансування відбудови цієї лікарні. Ми сп- е, Це тільки один приклад однієї лікарні, а насправді, е, я- як я тільки що сказала, для того, щоб громада починала знову жити, 최소한은 학교와 병원이 필요하다고 말씀을 하셨 어, 말씀을 드렸는데 тут